Abraham 一略轻松地拐这奶贼死僵，左猫冷野鉴孝史，前往地屎处摇瓦叻，何曾先地尖恨入病野夫痕。他嫩靓啊！石嘢牙呢树与刺，演窝巧冷奶赖个噃，简明声话地下野烧灶烧袋女，奶唔坐得少多多，摸少摸酒架系啊！ 你斗烂坦哑巴喊，唔能做得清一样，就渣渣地要差我哋对弹手大拉拉，乃乱的插系窿架。我哋耶稣教修道人要守身如玉，咪能打烂我哋个仔钵，唔系连你碌笨州都剪捻咗你噶。谭维林修女，柏林波士子修女，呢镬你捞我掂，实唔会打烂你哋个仔钵。 等你哋个閪窿继续生子猪亡啦！呢镬我哋唔帮衬，东方燕窝乌拉帕朗诺啦，而福巷鱼翅燕窝，靓男湖茶廊朗诺，帮衬怡福巷，ขน靓男，门牌十一至十三号嘅鱼龙兴饼家，ขน别饼，乌拉帕朗吊奶捞毛超花市。 话抵达曾涉几个钟跳过车市赖明哥地毡多，蟹椰谂碰曾涉几分钟路，让来钱入糖饼，解战奶砸死光几时屎亚奶，谭伟林收女，既来之则安之立呢间有成一百年历史嘅鱼龙兴饼家，堪比啊，灵庆有两个焗炉，一个用猪油嚟做莲蓉。 榴莲五仁黑芝麻栗子嘅糕饼，另一个用豆油嚟做斋饼，俾啲和尚丝姑入斋饼嘅馅有五仁莲蓉榴莲红枣栗子黑芝麻咁。如龙兴饼家 c 隆 l u m b i a U 庆嘅大家姐与细兰小姐话：我哋啲斋饼啦，分饼系分开嚟做嘅，斋饼系用豆油。 分饼就用猪油，好够多出家人嚟睇我哋个厨房，睇完咗后就好捻放心啦。咁捻样，全泰国好捻多寺庙都会嚟我哋树买斋饼，亦有用花生拉糖嚟倒冇做成鸡、猪头咁样，再渗满芝麻嚟做还神嘅素食供品。做冇拜祖先时供奉嘅白糖塔都有得卖。 狮子就用面粉嚟做，再有上彩色糖浆。